面白いやつ見つけたフィリップ・ゴードン確かにその名前覚えました、はあ、言っても何回も ROH 行ってる中で、はあ、彼の潜在能力ポテンシャル、はあ、この目で現地で見てきましたんでやるんだろうなとは思ってましたけど、もしかしたらこれは、去年の両国ウィル・オスプレイ一昨年かもう一昨年だ ウィル・オスプレイを超える逸材かもしれないですね、 <laughs> オーストラリア遠征帰ってきて、 <laughs> なんつうか ROH 工業で新日本プロレスのね器のでかさ懐の深さってのをしみじみ感じますよレスラーとして成長させてもらってますよ、 <laughs> 確かにフィリップ・ゴードン名前刻んだ次は3ウェイじゃない1対1だ What a night. I just made my New Japan Pro Wrestling debut against two of the top junior heavyweights in New Japan. I came here with one goal in mind, and that was to show that I can hang with the best super juniors. Because my goal this year is to be in best of the super juniors. I came here to make a statement, and I think I did just that. See you guys soon.